şunu Belarus, Şorurus, İstimburus Omori eri kiflet iyice mecüz Eshemerus, Şorurus, İstimburus Omori eri kiflet iyice mecüz Ez tüledem hostenum mezdemurun erüz Eri bana hoş mu gerda iyice mecüz Hoş mu gerdo işe meclis سوايي كي ميزيتش مو دقيقلا تا ايي mu gerdo içem